salut à tous, c'est Caspirit, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Survival Minecraft. Donc c'est l'épisode 1 qui fait suite, euh, enfin oui euh, oui, suite euh, très très récente au live qu'on a fait bah, il n'y a pas longtemps. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, on va essayer déjà de faire des four tinkers, même si bon, il faudra du faire, j'en ai pas trouvé. Euh, mais voilà, donc aujourd'hui on va essayer de faire des four tinkers. donc on a plein de trucs, des sirettes faussettes, tout machin. Je vais tout vous montrer, donc il faut que j'en garde 9. J'ai ramassé ma charbon pour faire cuire. Donc déjà ça, les sirettes briques qui permettent de faire des sirettes bricks. Alors on va faire 16. Voilà. Donc, euh cires de briques, qu'est-ce que c'est Ça permet... Euh, 18. Hmm, Utilisation. Et là, normalement, regardez, si de tant il m'en reste juste assez. Donc ouais, cires de ça permet justement de faire des trucs de Tinker Construct. Et ça se craft. Hop. Euh, enfin, non, ça se fait cuire, ouais. Attends. Ah voilà. Ça se fait cuire, euh, tu fais cuire du grout dans un four, ça fait des sirènes de briques. Le grout ça se craft avec. Je suis trop con, j'aurais dû faire ça. Ah, mais non, comme si. Ah, peut-être. On regarde, on regarde. Ah, ouais, non, en fait, non. Donc le grout ça se craft avec du sable, du gravier et de la clé. Voilà. Donc c'est très simple, ensuite tu fais cuire et c'est bon. Euh, là, il m'a donné un petit livre que j'ai pas encore lu. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. D'accord, donc là, vous voyez, ça ressemble à ça, un four, en fait. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre des seaux. Enfin, d'aller, d'abord aller miner, parce que déjà, faut que je retrouve où c'est que j'ai miné. D'abord aller miner, parce que je sais plus que c'est que j'ai miné. Et ensuite, aller trouver... c'est là. Ensuite, aller trouver du fer, voilà. Parce que... parce euh, que bah, j'ai pas de fer. Et donc aujourd'hui j'ai vu un truc euh, très très intéressant dans me balader pour aller récupérer de la clé à côté d'une rivière. J'ai trouvé un truc très très intéressant. Euh, c'est un truc de Applied. Ça s'appelle une météorite. Donc j'ai trouvé une météorite, j'étais très content. Là, hop. J'étais très très très content. C'est bon. Alors, ouais, j'étais content d'avoir trouvé une météorite, donc euh, bah, je, l'ai gardée, elle est sur la map, là encore. Elle est euh, intacte, euh, bah non, elle n'est pas sur la map, là, actuellement. Parce que, parce que, voilà. Attends, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose, là. Voilà. Ah la météorite, elle est ici. Donc elle s'est crachée ici. Il y a de l'eau qui est, qui, plein partout parce qu'elle s'est crachée en plein milieu d'une rivière. Pour vous dire, moi, je suis... Euh, c'est où Là, le gros gros arbre qui fait 9 chunks, tu sais pas pourquoi. Euh, si, c'est un gros arbre de nature. Hein. Enfin, j'ai tout expliqué en live un peu. Euh, donc voilà, là il y a le gros arbre. Et donc je fais tout ce chemin là et ici il y a de la météorite qui est donc de la Skystone. Mais c'est compliqué à, à, amener et tout. C'est la galère, mais au moins, voilà. T'as vu à peu près le truc. Donc, bah là actuellement, bah je mine. Euh, oh, du fer, tiens. Justement, il en fallait quand on en demande. Voilà, donc euh, je suis en train de mettre et tout. Du fer, c'est cool, j'espère qu'il n'y en a pas que deux. Non, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Ils sont par centaines de milliards. Du fer, c'est parfait. Hop. Donc ouais, j'ai pas vraiment trop miné. J'avais, je suis retourné dans, dans, les grottes que j'avais trouvées, donc j'ai pris le charbon. Les grottes que j'avais trouvées en stream. Donc j'ai pris le charbon. Euh, là, on descend encore un peu pour voir s'il n'y a pas autre chose, genre ça, genre du copper. Le copper, ça sert toujours de toute façon. Après, on va se prendre des sauts de lave, on va les remplir le truc. voilà, bon, allez, on va arrêter de miner. On va aller faire cuire le fer en attendant. Et puis après, on va aller se crafter euh, le truc. Ah ouais, j'aurais dû faire cuire du verre aussi pour faire mon petit, euh, mon petit truc à lave. Euh, ouais. Hop, hop, hop, hop, hop. On ressort un petit peu de la grotte. On prend... C'est pas ça. On prend pas. On va la prendre. Voilà, des pommes. prend des roseberries. Hop. Des blackberries. Hop. Et, enfin non, ça c'est des roseberries, mais a la première. Il n'y en a pas d'autres, non, ça pousse un peu. Il n'y a pas de blueberry encore qu'on peut, euh, qu'on couper, hein, celle là Il n'y en a pas encore. Euh, bon voilà, c'est un peu ma vie on va ranger ça. Ça, c'est pour les nourritures. Certus quartz. D'accord, c'est pour appliquer l'énergie. Euh, du sel, ça va là. Puis, ça va cuire. Ah, bientôt, de toute façon, il n'y aura plus de problème de four. Est-ce que j'aurai ça J'aurai euh, le truc euh, de la mort qui tue. Hop, il me faut un ça aussi que je vais faire cuire. Je sais pas où, mais je vais le faire cuire. Ok, alors là, il y a du fer. Ouais, achievement. On est content. 3. Parfait. Comme vous pouvez le voir, j'ai une grosse armure sur moi. Hein, bon. En caleçon, tout ça. Euh, là, on va faire cuire. Euh, non, c'est pas cuit. Euh, on va faire cuire le sable. Là, c'est en train de cuire. Là, c'est en train de cuire. Et là, c'est en train de cuire aussi. Voilà, donc il y a des lingots d'à peu près tout et n'importe quoi. Là, il y a mon verre, c'est bon. Là, il y a ça. Bon, ça va encore, les crafts sont pas trop compliqués au début. Euh, bon, après, voilà, ce sera un peu plus complexe. Ok, voilà. Alors, c'est parfait. On a tout ce qu'il nous faut. On va se crafter le petit tank. Hop. Là-bas, voilà. Je vais le poser, je vais aller récupérer ma lave et on va aller voir la truc ensemble en même temps. Euh, non, pas ça. Hop. Je vais manger, tiens. Je vais manger un peu. Ah, il commence à faire nuit. Je vais d'abord aller dormir pour pas me faire buter. Hop, voilà. C'est ça. Ça, c'est parfait pour faire la un petit sky spirit sauvage. Avec un PC caca. Mais déjà avec le string du modé, c'est pas mal. C'est déjà ça. Ok. Ok, attends. What? What the fuck? D'accord. Euh, ouais, vive les sources d'eau euh, pas infinies apparemment. Attendez. Ah là là, ça devrait être bien. On remet des sources d'eau normales. Et eh ben non, il en manque un bloc là. Un bloc là. Un bloc là. Et c'est bon, maintenant casse tout. Je te jure. Infâme, infâme. Hop, hop. Mon petit titan de famille juste à côté de nous, c'est pour l'eau, si jamais tu veux mettre des pompes et tout. C'est plutôt bien. Donc oui, ce gros arbre de nature en fait, euh, qui est derrière moi, c'est tout simplement un arbre qui fait 9 blocs de diamètre, très sympa. Très marrant, très gros, on pourra mettre, euh, on pourra faire passer des câbles dedans et tout. Et on fera peut-être euh, des bouts de notre base à l'intérieur. Voilà. C'est tout pour mes projets. Allons-y. Hop, il manque un bloc est là. Et allons chercher notre lave. Euh, il est là ce truc. Allez. Ah, peur Ok, ok, ok. Donc, vous voyez, je vais vous montrer rapidement. Même si, bon, il y a des mobs un peu partout, mais voilà. Je vous montrer rapidement, c'est énorme, c'est, voilà, une météorite. Ah Qu'est-ce que tu faire, bébé, bébé, bébé squelette Doux, On va pas savoir. Voilà, là il n'y a pas de mob euh, vers moi. C'est parfait. Est-ce que ça récupère avec la lave Oh yes Ok. Je le remplis complet. Ok, il est complet. Alors retour à la base. C'était par là, je crois. Donc voilà, on va aller dormir un peu. J'espère que mon mode ne va pas crash, ce serait cool. Euh, ouais. Ah, il y a plein de blueberries là. Je l'ai même pas vu. Ah Ah, ah. Jardin, Là, il y a encore des jardins. Qu'est-ce que faire, zombie, là Donne-moi ton armure. L'araignée, là, casse-toi. C'est pas possible, là, c'est le Dao à la nuit, un truc de ouf. Non, mais vraiment, c'est... Euh, là, ils arrivent, ils ont pas de respect. C'est comme ça, ils font, est-ce qu'ils se que tu respectes pas Je m'en vais, alors pas. Hein. genre, vraiment... Euh, on va la faire où On va la faire d'auto. Attendez. Ça lag un peu. Ça lag même beaucoup. Hop, hop. Oh, espérons que ça relève plus. Ouais, ça va un peu mieux. What Bonjour voilà, dodo. Alors, on va te faire un petit emplacement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, oui, c'est bon, voilà. Donc 9. Là, t'en mets déjà plein par terre. Voilà. Là, tu creuses un trou parce que là, c'est la sortie, c'est là où il y a la table. Voilà, je suis ce qui est écrit sur le livre. Parce qu'en même temps, j'ai le livre à côté de moi. Euh, là, c'est pas ça. Attends, Smeltery Controller. Ça, faut le mettre là. Euh, si je dis pas de bêtises. faut le mettre là, voilà, ça. Si je dis pas de bêtises. Là. Euh, bah non, c'est pas ça. Non, est un peu con. Tu t'es gouré d'un endroit. Oui. Oui, oui, tu t'es gouré. Euh, ma terre, elle est là. Hop, c'est ici. Voilà. Hop. Ici que nous mettons ça. C'est le smeltery controller. Donc on le met là. Là, il y a les blocs. On les met là. Là, il y a de la lave. Là, là, là, là, là, là, là. Et là. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, voilà. Oh, j'en ai fait juste assez. Oh là là. Oh là là, la joie. Voilà, et là, normalement, tu peux rentrer dans ce multi controller et c'est bon. Et oui, c'est bon. Voilà, bon, on va juste aller ranger nos trucs. Donc c'est parfait c'est parfait, c'est parfait, on a fait notre truc. On a fait notre... Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, je garde, c'est important. Ça, je garde, c'est important. Ça, je garde, c'est important. Voilà. On a fait notre premier euh, truc contrôleur, euh, machin, de la muerte et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. On va faire des petits champs en même temps. Ah, il y a un bug faire des petits champs. On va se mettre un seau d'eau là. Voilà. Hop, alors. Mignon des champs. Enfin, non des champs, non, besoin des champs. Voilà, on va planter à peu près toute notre, toutes nos plantations. Puis après, on va se euh, quitter, euh, ce sera déjà pas mal pour ce premier épisode. Donc, on a quoi On a des graines, encore des graines, l'infinité de graines. On a On a ça, on a ça, ça, ça, On va essayer de tout planter, hein, vous me direz. Tout peut se planter sans doute. Donc, tant qu'à faire, autant tout planter. Voilà autant tout Autant faire le champ maximum. une en plus. Voilà, le champ maximum. Donc 9. Voilà. 9. Voilà. Alors. 2. Hop. Non, pas ça. Ça. Donc ça, ça, ça. On plante tout, on plante tout. On verra bien ce que ça donne. Je sais même plus comment ça marche. Hein. Clairement, ça se trouve, c'est même pas ça qu'il faut faire pour planter. Euh, on verra bien si ça, si ça pousse, c'est que c'est bon. Euh, là. Là. Euh, pas ça, on met ça. un, 2, on met celui-là. Hop, on va mettre celui-là. 3, 4, 5. On va mettre ça. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ça se plante aussi. Oh bon. On va planter, vous savez. Euh, ça, en fait, euh, je pensais que ça se plantait pas. Ça, ça se plante pas. Je pensais que ça se plantait pas, j'étais en mode, oh, c'est pas grave. Mais en fait, si ça se plante, c'est bien. En plus, on va faire un pommier. Voilà. Allez, en tout. Euh, c'est quoi comme truc Ah, je sais pas. Je tout perdu. Hop. faut, faut, laisser, voilà. Et un petit pommier. Et les petits cerisiers qui donnent des cerises. Donc on est content. Hop Donc j'espère que ce petit épisode, enfin ce premier épisode de Survival Minecraft vous aura plu. si vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment très plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo euh, sur Clash Royale qui sortira lundi. Allez, salut à tous, c'était Sky